الإشارة هنا رصد عدو في الوسط رصد عدو في الوسط رصد عدو في الوسط رصد عدو في الوسط سقطت السبايك في الوسط واحد سقطت السبايك في الوسط للشفقة السبايك في الوسط سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام عدو واحد σου που θέλω. نجم واحد سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية السبايك هنا هنا آخر لاعب باق سلاح هنا سقطت السبايك في الوسط يجب أن نتوجه يا طواف الرفد فلا يمكنهم حراسة كل الأماكن في ذات الوقت عدو في اي كان الاكبر هو مضايقتي تلك هي الطريقه Buße um. سبايك في الوسط مثالي لقد ماتوا تحت أحذيتنا لنفسد يومهم أعيد التلقيم

اخترعت السبايك رصد عدو في اي سبايك في الوقت فقدتم قوتكم السبايك هنا آخر لاعب باق أحتاج علاجا يهاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم 打住。 لاعب باق من التالي؟ زرعت لسبايك تبقى عدو واحد إن تصرفت كأنني الأفضل فهذا لأنني كذلك بالفعل أوه إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على فقط السبايك في اي رصد عدد من الاعداء في اي هنا إصابة بالرأس سقطت السبايك في منطقة المدافعين واحد جار حشد الرؤية جار حشد الرؤية تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان زرعت السبايك لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتك أعرف أين أنتم تحديداً افتحوا أبواب السماء رصد عدو هالك آخر لاعب باقٍ وصلت السبايك في اي زرعت لسبايك تبقى عدو واحد أطلب البصر لا توجد شحنات آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفوا سقطت السبايك في A واحد سأتكفل بالأمر تبقت ثلاثون ثانية سون بي بي بي طلعت السبايك سأقطع أنسجة المكان آخر لاعب باق تم وضع المحفز الجبهات منارة التحفيز وسنقوم بحصدهم عن آخر إعادة التلقيم القتال متعبا اختفي نتحمل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق عدو واحد إرادة قتلى تبقت ثلاثون ثانية هل سبايك بحوزتي؟

ظلالي فهي سوف تخفيكم سقطت السبايك في بي مثيل عدو واحد أسلب البصر لا توجد شحنات تبقت ثلاثون ثانية ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أعيد تلقيم تم نشر الزافر أرصد عدو بالوسط وقت الموت أرصد عدو بالوسط يستطيعون حتى إدراك معنى الألم الحقيقي السبايك حصلت على السبايك من التالي؟ رصد عدو في بي حظ سيء سقط حبل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي ستبدأ المطاردة السبايك معي will die with fire. جائعة نقطة الفوز اسلبوهم أرواحهم أرواح متحركة تم نشر الذاكر لقد فقدتم قوتكم لاعب باق سأعلمهم احترام الأكبر منهم آخر لاعب باق يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة أعرف أين أنتم تحديداً افتحوا أبواب السماء آخر لاعب باق لا مزيد من الشكوك جاهزون إعادة التلقيم اضربوهم في غفلة عن أمرهم وقت القفز ظلال متحركة عدو في منطقة تولد المدافعين توقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة أزهقوا أرواحهم تبقت ثلاثون ثانية هلب البصر السبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان سبايك النار على الأشرار ما رأيكم بهذه الخطة؟ ارتعدوا وهبوا من التالي؟ تم نشر الساتر سأتكفل بالأمر آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي عدو في بي لقد عمت الجولة الحاسمة انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري هنا هنا هناك هناك هناك إياكم والتهاون ظلال متحركة سبايك في A السبايك بحوزتي آخر لاعب باقي فاز المدافعون